qui va le bon passé, hein. c'est pour te faire apprendre, ou même qui vient dans le matin, hein. ou qu'on requête aller, ou qu'on bagarre venir chercher, c'est pour te faire marcher pour aller, c'est pour le marcher pour aller, levez bon qui et fait, faut se quitter mes là et puis marcher dans la salle là. Quittez on l'a fait marcher dans la salle là. Quittez on l'a fait devant les trônes. Qui t'a mis enlevé devant le trône. Et pendant mes levé à ce point, épée tout neuf descend dans mes Est-ce que mes levé? Levez mon nom. Levez mon pour recevoir puis ça matin. Pour faire parcours côté chacun dormi. Ou a Levez mon nom dans pied bois ça. Chacun dorme moi dans pied figuier ça. Levez mon nom, chacun qui a combination. Quand mon campé devant les pas passer. Il bloqué destiné. Mè moun ki lò ta gè tan pati de chan, ou ta gè tan gen bebe de chan, ou ta gè tan fè siksen nan vi ou de chan, mè gò te moun ka pèz ou pa pase, lè mè moun ki e pey! E pey! Fòn se ki te moun leve, fòn se ki te moun leve. Ki te moun leve devan lè tou, ki te moun leve, ki te moun leve, ki te moun leve, ki te moun leve. ouvert eh me e dey moun ki pa s'ansi yok apri e magaz mounan foti sou ke koun ko to Kabaya foti sou ke koun. SomehowELLY foti sou ke koun. SWITitten Iop ou p'ine Ehӧ ic deplasman yo kYou Kabaya Swititten How will you live Maten a epè, tout koto blokè, maten a epè, nan bidasyan epè, nan simetè epè, nan gafè epè, maten kikapè epè, epè epè epè, epè epè, se si malazie epè, se si malazie epè, leve moun kouye epè. Leve moun, mwache nasan nan, leve moun, kite moun leve, fwoti vire kon nasan nan, fwoti vire kon. Vieux connaissance. Où devine vin avant requête. Gombaga où devine chercher matin. Hein? Présentez-le devant les trônes. Présentez soit tu venu chercher devant les trônes matin. Hein? Pas de marcher avec demain on le fait. Présentez-le devant les trônes. Présentez-le devant les trônes. Quittez mon le fait matin. Hein? Quittez mon le fait. Présentez-le devant les trônes. Qui mon le devant les trônes. Prezante problem nan. Moun ki non vini avèk maladi, avèk donanche, avèk tristese. Ou mèm ki vini avèk yon problem pak apèye kaj. Ou mèm ki vini avèk yon problem pak apèye l'ekol. Ou mèm ki fin l'ekol ou pak apèye l'universite. Ou mèm ki yon maladi nan fantou, yon maladi nan piye ou. Padon apriye ase sak menon vini nan kaj la. Jis pose men ou souli. Jis pose men ou souli. Jis pose men ou sou sa ki menen ou la maten yon. Pendant je marcher dans la salle là, dire à face ou qui guérit toutes sortes de maladies. Pas de maladies qu'à camper de devant. Ou dit non l'eau. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Moi je viens avec une dalle tête chargée matin. Hein. Mwen vini avèk yon problem pa ka peye kaj. Mwen vini avèk yon problem pa ka peye l'ekol. Mwen vini avèk yon problem maladi. Mwen vini avèk yon problem familial. Mwen vini avèk yon ton ton kleve deyem. Li si tout an tan vifan pa ka gen bebe. Li si tout an tan vifan pa ka vrayaje. Kote moun sa yon ou pa nan sa la... posè moun sou maladi ya, epi pou ente dwe tout sou moun diye, matè ya se pou l'kampè pou, mwen kè yon moun ki kampè seigne, li di m bagè dwe chamanye, oh l'eternel de sa mè, mwen fin avè problem nan ba ou matè ya, se son piyon gen ka fò mal, depo se mè ou, wale amen, la plisans de Diyo matè ya, pou tombe sou li matè ya, e si maladi sa kampè ya, pou disparete, leve moun ki epe, Yo kon an san la vie kon, lo ap la priye ou la priye avek demonstrasyon Lo ap la priye ou pare ton sel kote, pa do an mache, wap jwen parol pou si bonzyye Wap jwen mou pou si bonzyye materyan, frapè moun frapè mèw, frapè moun frapè mèw, frapè moun materyan Se pou sa kap an fas nou yo, se pou yo disparek materyan Mem jan bonzyye te kapè, pou pep Israel, li te bayo pase mwen pa se maten an, menm jante ou le wos ki te pare la sa, depi kat sou nan tobo an, li te mette la sa de an, se mwen swara ou le maten an, se mwen swara ou le maten an, swape mwen swape mwen, se mwen swara ou le, se mwen swara ou le, o nan de chesi, manan di sa kompet pa mwen pasen an, se mwen swara ou le, ou les matins. C'est pour asseoir la dit ça ou les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour nous les matins. C'est pour nous les matins. C'est pour le faire dévorant. Devant et Mirio. C'est pour le faire dévorant. et avec ma matin. C'est pour le marcher pour eux. C'est pour le marcher pour eux. Ça compte pas mes bons passer. C'est pour marcher pour eux. C'est pour te faire marcher pour eux. Frapper, mon frapper, mais c'est pour te faire marcher pour eux. C'est pour te faire marcher pour eux. C'est pour le marcher pour eux. Flap é meu, Flap é meu, Flap é meu, Flap é meu. Aleluia, Flap é meu, Flap é meu, Flap é meu. você pour te faire marcher você eux, c'est pour marcher par eux, c'est pour marcher par eux, c'est pour marcher par eux. de Jésus. c'est pour faire marcher pour C'est pour le marché pour matière. Hein. Les rochers des siècles, c'est pour le marché pour matière. Hein. Les yeux des vengeances, c'est pour le marché pour matière. Hein. Les secondes de l'esprit, c'est pour le percer et puis, et puis comme face, c'est pour le percer, pour le bon passé. à moi trône, relais devant trône, C'est pour Shaoulé, c'est pour ça sacrasée. Au nom de Jésus, levez vos cri Jésus. Criez Jésus. Criez Jésus. Faut-il quitter mon lever? Quitter mon lever matin. Hein? Chaque monde qui est dans la salle là, qui a esprit de mort qui le fait derrière au matin. Hein? Moi déclaré pendant la prière, c'est pour le péter courir. C'est pour disparaître au nom de Jésus. C'est pour quitter le coin la caillou. Tout le monde qui a la prière matin. Ça vous de la YouTube là. Ça au attendez de la radio. Qui a esprit de mort qui fait derrière Qui a campé dans le caillou. Qui a alléluia. N'a pas porte là. Frappez mon créatif. Frappez mon créatif. Frappez mon créatif. Frappez mon créatif. Tu fais, tu fais, tu fais. Tu fais, tu fais, tu fais. Tu fais dans la caillou. Tu fais dans ma chine. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Frappez-moi, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Au nom de Jésus. Levez-moi, criez, tu fais. Criez, tu fais. Levez-moi, quittez-moi, levé, maintenant. Le sang de Jésus. quittez mon levé, quittez mon levé des qui n'ont pas recevoir en toucher matin par l'esprit. E. Quittez mon lever, non. Quittez mon lever. Les lions de la tribu de Sud à dans salle la matin. Parce que les gens qui viennent au pape qui comme ça. Sinon, ils sont à déforer. Mon nom même qui pas personne. Levez-moi. Quand il y a des gens qui ont deux le levez mais nous fermons les genoux. Levez-moi, fermons les genoux. C'est pour les lions de la tribu des Judas paraître pour matin. Dans le dossier Paul, c'est pour le paraître pour. Dans le dossier immigration, là c'est pour le paraître pour. Et puis sac levé dehors, c'est pour le paraître pour. Alléluia. Pharaon ça campé pour Baola, c'est pour le paraître pour. Levez mon cri et tu fais. Tu fais. Faut-il frapper mon, frapper mon. Frape moun kriye ti fe, frape moun kriye ti fe, Santimati an ti fe sa kon trabay la fe, Dibe sa kon kote la patre pou yon moun, Gen moun ki te mare kay bokor, Gen moun ki te mare nan piye kay bokor, Gen moun ki te mare nan piye boan kay bokor, Lèm metè o diyo matè ya, Gen moun ki te mare, aleluya, Yo te fet wouke sou nan yo, Yo te metè yon barouche, Yap mare matè ya, Wele di fe Ra mal aci, ki kontu an masaj Wele di fe Masaj Masaj Masaj Masaj Masaj Masaj Masaj Masaj Masay Masai Masay Masay masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay Masay devoran. Rene ti ça vous dit tout être Amen. C'est pour ti fe ça des yo. Tout chap qui te qui qui un te au passé. C'est pour ti fe ça defore yo. qui mon effet. qui mon Amen. C'est pour ti fe sa Rene tifer, nou rene tifer Rene tifer, m n ambitasyon tifer An ba la men tifer, nan kavou tifer Rene tifer, m nan deman mre tifer Tifer, tifer, tifer, tifer Es y manazi tifer, es y kanser tifer Es y nanman tifer, tifer ap tome sou sekey Wèle di fè madop, Di fè ap toume sou zekè, Wèle di fè, wèle di fè, Fwapè mè, fwapè mè, Fwapè mè, fwapè mè, Wèle di fè, wèle di fè, Wèle di fè, wèle di fè.